A vida nem precisa ser fácil, não. Por isso vou lutar. Esta vida não precisa ser fácil, não. Esta vida não precisa ser fácil, não. Esta vida não precisa ser fácil, não. Esta vida não precisa ser fácil, mas também não precisa ser difícil. O importante é encontrar o equilíbrio negativo, positivo. Mano, se estás à espera depois, momento, deixa disso. Nós vivemos num mundo de hipócritas. Soubemos das coisas, mas ignoramos. Tentamos tapar as nossas angústias com drogas, bebida alcoólica, porque a realidade não aceitamos. Entramos num círculo vicioso, ignorando os nossos sentimentos. Justinamos cada vez mais gananciosos O materialismo é uma das causas dos nossos sofrimentos Há quem vive para mostrar o que tem Porque mostrar se não queres partilhar o que tens Esta falta de humildade A humildade é que falta nesta humanidade Esta vida não precisa ser fácil não esta vida não precisa ser fácil não Esta vida não precisa ser fácil não ensinou assim, Só por causa do Kumbu muitos vendem a sua alma Outros perdem a mente, outros perdem a calma Eu vejo muitos manos atrapalhados Correr atrás da fama, dinheiro, damas Esquece o essencial, fazer aquilo que ama é isto que acontece no hip hop. Todo mundo quer estar no top, mas o que é top? Se nós a mesma pessoa que desenhou o top. Vejo as meninas entregarem o corpo. E os capazes nadarem dentro do copo Drogas, sexo Há quem não consegue olhar para o espelho e é encarar seu próprio reflexo Face vem, face vai Por isso vou nas calmas, um homem preparado não cai Difícil também vai Quando a conversa for dinheiro faço meu mano goodbye Esta vida não precisa ser fácil não Esta vida não precisa ser fácil não ser é fácil não. Esta vida não precisa ser fácil não. O bom e o mau sempre tiveram juntos Então é saber utilizar eles dois A vida não é fácil Mas também nem preciso ser difícil yeah. Um chorado para o Picasso Picasso Produções Angle Music.